hello guys, स्वागत है आपका मेरे brand new video में और आज हम खेलेंगे Free Fire. guys.

खेल अच्छा है हाँ। और इसके पेट का भी नाम वही है भालू वालू हम नेक्स्ट राउंड में बढ़ते हैं हम इसमें लेंगे डेजर्ट हाँ डेजर्ट हाँ, ही लेंगे और ब्लू हाँ, वॉल चलो でーボタン su hemen arım. İskelebi yağacım savurdu. Triple kill. Beraber beraber tamamlayalım. 55. Kutsu ile अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा भालू वालू ने तो पाँच किलो कर दिए First blood. अब पापा बुला रहे हैं ये देखना भालू वालू को अब चलिए बहुत दूर किया देखो गाइस गाइस ये अक्सर ये ग्लिच होता है अगर कोई प्लेयर अपना डबल किल गेम प्ले तो भी उसका कैरेक्टर मूव करता है और बंदे मारता है करेंगे इधर से मारने की कोशिश करेंगे हम लोग और ग्लू वाले ले लेते हैं और मशरूम अभी ये देखना है ना इसके ये देखो इसके इधर जहाँ टीम का पूरा हम लोग का नेम लिखा है उस उसका उसका बता रहे कि वो ऑनलाइन नहीं है तो भी वो मूव देखना है गाइस वो भी बंदर ही मारेगी पहले हम लोग इधर से देखते हैं और तो ये होने के अब आगे गाइस तो हम लोग जैसे तैसे करके जीत गए हैं अब लोग जीत गए अभी राउंड में जीतेंगे तो, तो ले लेते हैं अपना सामान और बढ़ते हैं वो भी गाइस राउंड जीत गए गाइस मगर बहुत बुरी तरीके से जीते इसके लिए रिकॉर्ड करना है पर सेंड कर दीजिएगा वीडियो में जाना चाहते हो आ जाइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलो और लाइक भी करना और इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करो और गाइस ये रहा मेरा आईडी और तब तक के लिए बाय